რესპუბლიკურ პარტიას კვლავ ხათუნა სამნიძე ხელმძღვანელებს თავმჯდომარის პოსტის პარტიის ეროვნულ კომიტეტმა 32 ხმით აირჩია. ერთმა თავი შეიკავა. სამნიძემ რესპუბლიკური პარტია ორი წლის ვადით ჩაიბარა. ის ამ თანამდებობაზე ერთადერთი კანდიდატი იყო. ხელმძღვანელის არჩევამდე რიგით მე-16 ყრილობაზე პარტიის წევრებმა ეროვნული კომიტეტისა და სარევიზიო კომისიის განახლებული შემადგენლობა დაამტკიცეს. ეს არის კიდევ ერთხელ აღებული უდიდესი პასუხისგებლობა და უდიდესი ნდობა, რომლის წვირსაც მე გძნობდი და ვგძნობ. ჩვენ გველოდება ძალიან სერიოზული ორი წელი, 2016 წელი არის სერიოზული წელი თვალსაზრისით რომ გვაქვს საპარლამენტო არჩევნები, გარწმუნებული ვარ, ჩვენ ახალი შემართებით, ახალი ენერგიით, განვითარებას და პროგრესზე ორიენტირებული იდეებით წარმოგებით ჩვენი ამომრჩევლის წინაშე. პარტიის ახლადარჩეულ ეროვნულ კომიტეტს არ ქონდა არანაირი მიზეზი, მოტივი იმისა, რომ გვეძებნა ამ ეტაპზე ახალი თავმჯდომარე. ამ ორ წელიწადში ჩვენ გველის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები, საპარლამენტო არჩევნები, ადგილობრივი არჩევნები, ასე რომ მას მოუწევს პარტიის ორგანიზაცია ტრადიციული გაძღოლა პარტიის ლიდერობა ამ თუ პერიოდში და მე დარწმუნებული ვარ რომ ის იქნება კიდევ უფრო წარმატებული. ბატონა სამნიძეს მოუწევს რესპუბლიკური პარტიის მესაჭეობა ამ ორ უნიშნელოვანეს არჩევნებში. მე დარწმუნებული ვარ ჩვენს მიერ დღეს გამოცხადებული დადასტურებული პოზიცია კოალიციური შეთანხმება არჩევნებამდე იქნება მიღწეული ჩვენს პარტნიორებთან, ესაა ჩვენი პრიორიტეტი.